Salut, nous parlons c'est l'adorateur Bertin Dormima. Nous là pour nous capables d'inviter à un grand concert, un concert d'expression, d'adoration que nous avons offert avec grand public là le 26 août si Dieu veut à partir de 4 p.m. C'est après l'église évangélique Source de la Grâce qui est du côté de Bogé sur la route Malpasse. Donc, nous avons avec nous le groupe Aja qui nous avons cœur des anges aussi qui est présent avec nous pour ce qui c'est au concert d'expression d'adoration. Nous connaissons la danse, fait partie des expressions d'adoration. C'est à partir de 4 p.m. à c'est 75 gourdes à l'avance et 100 gourdes au guichet. Et pas oublier, non seulement à le billet pour capable d'entrer, mais il faut être que le mot de passe qui c'est Saint-Esprit agit. Don kak yo yo disponible nan l'Eglise Evangélique Sous-de-la-Glace ki nan Bojessie, Soud-Malpasse-Lac, yo disponible osi nan diferante eglises ki nan Zonnan, e kak yo yo apjenye osi nan Mè, Oup, Ajad, e osi nan l'Octal Bédé-Ricordique-Studio ki akote de l'Hôpital de Bénizère. Don invite yo koubine partisipe avèk non, poske sa val yon mouman vèman bèyi, et le Saint-Esprit va agir.